wakati niko pale naangalia mpira na wale vijana wanacheza, basi nilipita msichana mmoja alikuwa anasoma St Mary's International School ambayo mm. pale Mbeya, wanaita Forest Mpya mm. Basi yule msichana alipopita, mimi nilitokea kumpenda kama unavyojua vijana, lakini si kwamba mimi ndio nilimpenda peke yangu, ni vijana wengi walimpenda, hasa wale walikuwa wanacheza mpira pale mm. ila walikuwa namjadili kwa mabaya mm. kwamba msichana anaonekana analinga, msichana anajiona mzuri, huwa anamfuatilia na akataa. Sasa zile sifa mimi niliona kwamba ni msichana mwenye adabu, kwa sababu anawakataa sana nani vijana kama wale, afu ni watoto wa maisha bora ya kitajiri. Kwa hiyo niona msichana ambaye anajielewa. Kwa hiyo mm. mimi nikatokea ni kumpenda sana, kwa nikafikiria nitampataje ikiwa hao wenye uwezo ameshindwa kumpata. Kwa hiyo nikamfuatilia nyuma mpaka alipoingia nyumbani kwao. Baada ya mm. kuona ile nyumba ameingia pale. E, bahati nzuri niona kuna mafundi walikuwa wanafanya ukarabati wa ile nyumba. Walikuwa wanatengeneza mm. garden. Mm. Kwa hiyo nikasema kwamba ili niweze kuwa nimepata kile ninachokitaka, maana yake ni lazima nifanye kazi mle ndani. Basi yule mama mimi nikaenda pale nikaongea naye ambaye ni mama yule binti. Ndio. mimi ni mtunza bustani, naombeni kazi, wakati sina ujuzi wote ile kazi mm. Yule mama akaniuliza maswali, wewe unatokea mkoa gani? Nikamwelekeza kijiji ulichozaliwa, mama yako anatokea kijiji gani? Nikamwelekeza kwamba anatokea kijiji cha Dabaga huko ndani ndani huko kijiji inaitwa Kidodi. Mm. Alikuwa anaitwa nani? Nikamtajia jina la mama yangu. Akaambia mama yako kama namfahamu Ah, tumesoma shule yote, anakuwa jirani yangu. Kwa jinsi ulivyonielekeza wewe, mama yako namfahamu, kwa hiyo wewe ni kama mwanangu, kwa hiyo kazi umepata. Mm. Kwa hiyo mshahara wangu nataka kukula na kulipa mimi kwa mwezi ni shilingi 3000. Mwaka gani ilikuwa? Ilikuwa mwaka 2004. Mhm. mm -hmm. shilingi 3000. mm. Mimi sikuona hela ndogo wala nyingi, kwa sababu sio lengo kazi. mm. Kwa na lengo langu jingine. Kwa hiyo na ile muuza duka alikuwa ni kabila langu mwele. Kwa hiyo naye alikuwa hawezi kutoa siri ile barua anapewa na nani anampa ile barua yeye kumfikishia yule binti. Mm. Kwa ile binti akazichukua zile barua juu anaye mwandikia nani. Mm. Sasa katika upelelezi wake na kuona kama mimi muda mwingi namtazama tazama, akajua kabisa kuna kitu ambacho kina kipo ndani yangu. Mm. Kwa ile binti aliweza kuniambia wewe ndio unaniandikia barua, nikamwambia hapana, sio mm. mimi. Kaambia basi ina shida. Kesho yake aliandika karatasi. Mm. bwana tushindane kuandika miandiko, wewe umesoma? Mm. Na mimi nasoma. Tunashindane kuandika miandiko kati ya mimi na wewe nani ana mwandiko mzuri? Mm. kwa, Katika kuandika ile miandiko basi alichukua ile karatasi akaingia nao ndani. Baada ya kurudi mm. alirudi amekasirika. Mm. Nikamuuliza kwa nini? Akanambia bwana nishagundua nani nitikia barua. Ni wewe sio? Nikamwambia sio mimi. Mm. Akasema sasa utaona nikaanguka chini nikazimia, inavyosemekana kama nipoteza kumbukumbu mm. Kwa hiyo baada kama muda kadhaa, sijui ni muda gani mm. nikaja kujikuta ne, nimezinduka nimemwagiwa maji, lakini damu zimetapakaa kwenye shati, yani ile nguo nilikuwa nimevaa mm. Zamani nilikuwa nashangaga wezi wakilia hawatoi machozi mm. na mimi siku ile nilikuwa nalia sitoi machozi, kumbe mwili unakufa ganzi wakati unafanya nini unapigwa. Kwa hiyo unawaza kifo tu, hauwazi yani maumivu mengine. Unapigwa unawaza kifo, wakanivisha tairi, leta petroli. Baba alikasirika sana, akawaita wateja wake mm. E bwana, hebu angalieni sura ya mtoto niangalie na mimi mtoto wa, wa kwangu au nimezingiziwa basi hapo mtoto wako kabisa, sio mnafanana. Mimi sina mtoto kama huyo. Mimi nimezingiziwa. Yaani haelewi nini chochote chomwambia nielewi kabisa. Mm. Kaambia ah, ni mwanao bwana. Wanayaita mapenzi yanaran dunia, wengine wanaita mapenzi upofu, sijui wewe unaitaje, ila kutokana na mkasa tulionao wa brother hapa, ni zaidi ya picha la Kihindi, hata picha la Kikorea linaweza lisione ndani.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 Naitwa Agre Joseph Uchelango. Mzaliwa wa wapi na ilikuwa mwaka gani? Mzaliwa wa Iringa. Mm. Kitongoji kinachoitwa Ipogoro. Mm. Karibu na Iringa mjini. Mm. Mzaliwa mwaka 1988. Mpaka leo ni miaka 30 na ngapi? 33 kwenda 34. Kwenda 34. Ndio. Yes, ongera kwanza. Nashukuru. Moja kwa moja kwa watazamaji wetu tuweze kumfahamu Agrey ni nani, tuelekee kwenye mkasa wetu, kuanzia historia yako ya kuzaliwa pale Ipogoro, kila kitu, kuja kuja mpaka huku ambako uliponihadithia mi nikaona ni zaidi ya picha la kiende. Okay, nashukuru. Mm. Kabla yote na kuweza kuelezea mkasa wangu mm. mshukuru Mwenyezi Mungu kunifikisha hapa nilipo, ndio kwa kuwa nimepitia mambo makubwa na nimefika hapa, niko salama. Pia nawashukuru wazazi wangu, ndugu zangu. Ningeomba pia kuliweka wazi hili kwa mm. familia yangu ambayo itasikiliza mkasa huu, ichukulie kama ni historia ambayo ilishapita mm. na isiwe mmoja kikwazo katika familia yangu pia na pia niweze kuwaweka wazi watoto wangu popote walipo, Judith, Jacqueline, Johnson pamoja na Janet. Mm. Nawapenda sana kwa hiyo ni moja familia yangu wamekuja kupatikana mm. baada ya mikasa mingi kupitia, na pia nashukuru familia yangu bado inanisapoti. Sawa sawa. Nimezaliwa Ipogoro mm. ikiwa ni mtoto wa tatu mm. eh, kwa upande wa mariamu mamangu. Mamangu alifariki nikiwa bado mdogo, kwa mm. mdogo sana, na babangu bado yuko hai, lakini alikuwa na wake wawili. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi tukichanganya familia zote mbili Manake mm. mama wa mamangu wa kambo ana watoto wanne na pia mama yetu sisi alifariki akiwa na watoto watatu ambao mimi nilikuwa mwisho. Mm. Baada ya kuwa mimi nimezaliwa, mamangu alifariki nilikuwa mdogo, kwa hiyo nimekulia kwenye maziwa ya ng'ombe. Nilikuwa nimefikisha miaka saba kwenda nane, umri wa kwenda shule. Mm. Wa nani, nilikuwa mkorofi sana nilikuwa mdogo. Kwa hiyo baba akupenda ule utundu wangu, akaamua kunipeleka kijijini. Kuna kijiji kimoja kinaitwa Mbala Maziwa mm. kiko Makambako. Kwa hiyo nenda kukaa, nenda kukaa kwa babangu mkubwa. Kwa kule kwa babangu mkubwa ulikuwa na mdogo wangu mtoto wa babangu mkubwa ambaye tulianza wote pamoja darasa la kwanza. Ndio. Wakati huo hiyo sehemu ya nikotoka kwa babangu, babangu alikuwa ana uwezo, kwa hiyo ndugu zangu wote walikuwa naishi pale na wale walikuwa nasoma shule pale, wengine walikuwa sekondari hasa dadangu. Na mimi nenda kwanza shule ya msingi huko Malangali. Mm. Kwa sababu baba sikujua kama alinipenda au kunipenda, kwa hivyo aliweza kuniacha kule kwa kipindi kirefu mm. kwa kukosa mahitaji. Kwa hiyo muda mwingi niliutumia kwenye kutafuta pesa ndogo ndogo, niliuza miwa, na vitu vidogo vidogo kwa ajili ya kujisomesha, kununua daftari na kulipa ada ambayo kipindi kile ilikuwa ni shilingi 2000. Mm. Bahati nzuri niweza kufanikiwa kufika darasa la sita ambapo nilikuwa naonyesha vizuri sana juhudi katika masomo. Kwa hivyo eh, nilijaribu kumforce babangu kwa sababu tulikuwa tuna simu mm. ili aweze kunihudumia mahitaji ya shule hasa ilikuwa kwa sababu na karibia kufanya mtihani wa darasa la saba, kwa hiyo ilitakiwa mavazi mazuri ya shule pamoja na viatu ambazo ni uniform nazungumzia pamoja na vitabu. Mm. Kwa hiyo baba kuweza ile barua zilikuwa zinafika nyingi lakini alikuwa azizingatii. Mm. Kwa nilivyoona kwamba sizingatiwe, sizingatiwe na baba wangu na pia baba mkubwa pia kwa alikuwa anasaidia kwa mara chache sana. Mm. Kwa huduma zile nilikuwa sizipate vizuri. Ilinibidi nitoroke usiku. Eh, nilichukua begi langu nikaweka nguo zangu nikaweka ugali ambao nilikuwa nimepika usiku na mboga, nikaweka kwenye begi nikaanza safari. Lengo kwa sababu nilikuwa na nauli ya shilingi 1000. moja. Mm. Na nauli kutoka pale Makambako mpaka kufika Iringa ambapo nilikuwa na wanaisha wazazi wangu ilikuwa nauli shilingi 2500. Mm. Kwa kama mfukoni nilikuwa na shilingi 1000 maana yake ilikuwa itoshi kama nauli. Kwa hiyo ilibidi nitembee umbali mrefu sana ili niweze kupunguza safari ili niweze kupanda basi mbele. Ndio uh, watu wanaoifahamu hiyo Malangali au Mbalamaziwa mm. ni sehemu ambayo nilitembea kutoka Mbalamaziwa hapo nilipokuwa naishi kijijini mpaka mpaka Mafinga. Hicho kipande wanaojua kutoka Mbalamaziwa mpaka Mafinga pana zaidi ya kilomita kama mia hivi kama sikosei. Na ulitembea muda gani? Nilitembea kwa mguu, nilitembea kwa muda wa siku nne. Mm. Kwa hiyo kitu nilichokifanya niliamka asubuhi bila kuaga, nikaanza safari kwa kutembea mdogo mdogo, na pale pana umbali mrefu na kuna mapoli mengi sana ambayo tunaita Sawili mm. ile misitu ya taifa kwa ninavyozungumza wengi wanaijua ambao wanakata mbao kule. Kwa nilitembea umbali mrefu sana mbali nikafika sehemu moja inaitwa Mafinga kwa muda zaidi siku, siku nne. Mm. Kwa hiyo huo muda nilikuwa nakula huo na nikifika sehemu nasaidia saidia watu baadhi ya vijiji, napata hela kidogo, nakula naendelea, na kuna sehemu nabeba ulanzi wale watu wa njiani na mabaiskeli napeleka mjini, kwa hiyo inasaidia kusukuma, nikipata kinywaji ambacho ni ulanzi kwa nakunywa inanipa nguvu mpaka nafika hapo Mafinga. Na ulanzi sinalewesha. Ulanzi ni pombe lakini nilikuwa sinywi sana. Kwa kuna muda mwingi nilikuwa napumzika na kutana na mito ya maji na kunywa mpaka nikafika hiyo sehemu ya Mafinga. Mm. Ninapozungumzia mito wengi wanaifahamu. Ye Mazingira pale na mapoli kwa hiyo mito wanakuwa haikusikani. Mm baada ya kufika sehemu ya Mafinga stendi ya basi bado walikuwa um, kwa sababu njiani nilikuwa nasimamisha magari wakinia uh, wananiacha wakijua kwamba nauli ndogo. Kwa hiyo mpaka nilipofika stendi pale ndivyo ile nauli iliweza kutosha kutoka pale kwenda Iringa. Mm. nilipofika Iringa nipanda basi pale Mafinga nikafika Iringa ambapo nipo Goro. Baba alikuwa kazini, aliporudi nyumbani akanikuta niko nyumbani. Kwa hiyo akaniuliza mbona umekuja na ni muda wa shule? Mm. Nikamwambia Mm. baba, nimekuja kufuta mahitaji yangu ya shule. Akanambia basi kaa ngoja kutafutie mahitaji. Kwani nitafutia kipindi kirefu nikapata mahitaji yangu ya shule, daftari, uniform nzuri. Basi nikapanda akanirudisha akanipandisha basi mpaka kijijini. Mm. Fika kijijini siku ya Jumatatu nikafika nika moja kwa moja mpaka shule. Alinipeleka shule ni babangu mkubwa. Kufika kule babangu mkubwa kanishtaki kwamba nilitoroka. Na ile kesi alisema mimi nilitoroka kwa mapenzi yangu mimi kwa sababu kipindi kile ukitoroka shule mzazi ndo analipishwa faini mm. au babangu mbu hataki kulipa faini. Alichokubali zaidi ni kwamba mimi ndio mkosaji zaidi, kwa hiyo niadhibiwe kwa utoro. Kwa hiyo walimu alinipiga fimbo, kila mwalimu alikuwa anapita na fimbo mbili mbili mpaka walimu saba wakaisha, maana yake nipigwe viboko 14. Mm. Nikapelekwa kwenye mistari ya wanafunzi kwamba mimi ni mtoro. Lakini baada ya hapo naenda kujitetea kwa mwalimu mkuu kwamba mwalimu mkuu mimi sio mtoro, ila mnaniona nilivyopendeza kwa sababu nienda kufuta mavazi kwa mwalimu mkuu aliweza kunisamehe baadhi ya adhabu, lakini wakati huo nilikuwa nishapigwa. Mm. Mungu alinisaidia nikafanya mitihani baada baada ile mwezi ile miezi nani darasa sita kupita. Ule mwaka tukaingia mwaka mwingine ambao ni darasa la saba. Nikafanya mm. mitihani ya darasa la saba nikafaulu vizuri. Baada ya kufaulu nikachaguliwa shule moja inaitwa second nani inaitwa Itandula Secondary School iko Makambako, lakini ni polini mm. kwenye kijiji kimoja kinaitwa Kilimizo. Sasa kule nilivyoenda ilikuwa ni shule ya boarding. Nilianza vizuri, lakini pia mahitaji yangu ya shule pia ilikuwa ni ngumu mm. kwa hiyo nilisoma mwaka mmoja ulivyoisha ule da form 1 kuingia form 2 baba alikuwa amenipa baadhi ya ada kidogo kwa nilitoroka nikaenda kanunua kamera mm. ile ile ile ile ile ile ile hela ambayo nilipata kama ada ninunua kamera kwa ajili ya kuwa napiga shuleni mm. kulingana napiga shuleni pale najiingizia hela, lakini wakati huo naambia walimu kwamba ada haijatimia kwa sababu mzazi wangu hajanipa, nisubiri baada ya muda mfupi Mm. Kwa baada ya kufanya vile, lakini ilifika sehemu shule bado wakawa wanaona kwamba anachelewesha ada wakanifukuza. Mm. Kwa baada ya kufukuzwa nikaona maisha kwa sababu ninaanza kupiga picha, kwa hiyo maisha yangu unaweza kufanya mbele kwa mbele. Kwa hiyo nikasafiri pale kwenda sehemu moja inaitwa Mbeya, mkoa wa Mbeya. Mm. Wanaita airport ambako kule kakaangu alikuwa anaishi kule, mtoto wa baba mkubwa alikuwa ni dereva malori. Mm. Nilipofika kule kaka akaniuliza, vipi, mbona umekuja? Nikamwambia sikumwambia kama nimefukuzwa shule. Nikamwambia mimi nimekuja kwa sababu kuna vitu vidogo vidogo tumekuja kufanya kama shule maelekezo basi wengi airport na nini, nimdanganya vitu vingi tu. Kwa kaka, kwa sababu kipindi kile alikuwa na mawasiliano mazuri na babangu, alini alinistiri ya kujua akuweza kujaji kwa nini siku, siku, siku shule. Hakujaji sana. Sasa nikiwa mitaani na natoka pale kwa kaka yangu naenda mitaani, kuna sehemu anacheza mpira. Kuna sehemu moja inaitwa Forest Mpya, ni sehemu za matajiri kidogo. Mm. Kwa kule matajiri wanaishiishi. Kwa hiyo nikawa naenda kule nikawa naangalia wale vijana wanacheza mpira kule, niko kama mpenzi wa mpira. Sasa wakati niko pale naangalia mpira na wale vijana wanacheza, basi nilipita msichana mmoja alikuwa anasoma St Mary's International School ambayo mm. iko pale Mbeya, wanaita Forest Mpya. Mm. Basi yule msichana alipopita, mimi nilitokea kumpenda kama unavyojua vijana, lakini sio kwamba mimi ndio nilimpenda peke yangu, ni vijana wengi walimpenda hasa wale walikuwa wanacheza mpira pale. Mm. Ila walikuwa namjadili kwa mabaya. Mm. Kwamba msichana anaonekana analinga, msichana anajiona mzuri, huwa anamfuatilia na wakataa. Sasa zile sifa mimi niliona kwamba ni msichana mwenye adabu. Kwa sababu anawakataa wasichana nani vijana kama wale afu ni watoto wa maisha bora ya kitajiri. Kwa hiyo niona msichana ambaye anajielewa. Kwa hiyo mm. mimi nikatokea kumpenda sana. Kwa nikafikiria nitampataje ikiwa hao wenye uwezo wameshindwa kumpata. Kwa hiyo nikamfuatilia nyuma mpaka alipoingia nyumbani kwao. Mm. Baada ya mm. kuona ile nyumba ameingia pale. E, bahati nzuri niona kuna mafundi walikuwa wanafanya ukarabati wa ile nyumba. Walikuwa wanatengeneza mm. garden. Mm. Kwa hiyo nikasema kwamba ili niweze kuwa nimepata kile ninachokitaka, maana ni lazima nifanye kazi mle ndani nyumbani sasa kule mwanamke mwanamke na bado hujazungumza naye chochote nilikuwa sijazungumza naye chochote mhm mm basi yule fundi alikuwa anapewa kazi ya garden anafanya kazi ya bustani nikamfuata nikamwambia bwana mimi ni fundi wa mimi mwenyewe ni fundi wa garden mhm naomba kazi ya kutunza tu kuhudumia kwenye nyumba mhm wakasema ni kweli huko ndani kuna houseboy mm. kwa kama utakuwa houseboy utaomba hiyo kazi utapata wakati huo shuleni mimi bado nanitafuta kule shule sekondari Mm. Basi. Baada yule bwana akaniambia bwana mimi nitakuunganisha njoo kesho. Mimi kesho yake nikaenda. Mm. Nikamkuta asubuhi pale na mwagilia. Akaniambia bwana ongea na mama. Nishaongea naye vizuri kwa hiyo zungumza naye kama atakuruhusu ufanye kazi basi mm. umepata kazi. Basi yule mama mimi nikaenda pale nikaongea naye ambaye ni mama yule binti. Bwana mimi ni mtunza bustani, naombeni kazi. Wakati sina ujuzi wote ile kazi. Mm. Yule mama akaniuliza maswali, wewe unatokea mkoa gani? Nikamwelekeza kijiji ulichozaliwa, mamako anatokea kijiji gani? Nikamwelekeza kwamba anatokea kijiji cha Dabaga huko ndani ndani huko kijiji inaitwa Kidodi. Mm. Alikuwa anaitwa nani? Nikamtajia jina marehemu mamangu. Akaambia mamako kama anafahamu na tumesoma shule yote, anakuwa jirani yangu. Kwa jinsi ulivyonielekeza mamako anafahamu. kwa hiyo wewe ni kama mwanangu, kwa hiyo kazi umepata. Mm. Kwa hiyo mshahara wangu nataka na kulipa mimi kwa mwezi ni shilingi 3000. Mwaka gani ilikuwa? Ilikuwa mwaka 2004. Mhm. Mm Nitakulipa shilingi 3000. Mhm. Mimi sikuona hela ndogo wala nyingi kwa sababu sio lengo kazi. Mm. Kwa na lengo langu jingine. Kwa hiyo nikapewa ile kazi, nikaambia akaniambia njoo uanze kesho, kwa hiyo kwa mwezi utakuwa unalipwa shilingi 3000. Ila utakuwa ulali hapa. Mm. Kuna lao kuna kulala, unakuja unafanya kazi na kurudi. Basi mimi nikaanza kazi kesho yake mm. nimefanya kazi pale siku ya kwanza ya pili, lakini siku hiyo nimeanza kazi, ile binti akiwa ameenda shule, wakati anarudi mimi ndio nimfungulia gate kwao pale mm. gate dogo. Roho yangu ilikuwa inauma sana, kwa sababu kama unavyojua kupenda kwa mara kwanza kwa kidogo unakuwa na udhaifu mkubwa mm. sijamwambia chochote, kwa nifanya kazi mwezi mzima shuleni, amenitafuta amechoka, akanifuta shule mm. Mwana na kakaangu mimi pale akawa amepigwa simu na baba kwamba wananitafuta mm. kwa kaka akasema mbona yuko nyumbani baba akasema bwana mfukuzi hapo nyumbani ili kusudi aweze kurudi shule kwa sababu wewe ndio unamweka hapo ni mwanafunzi mm. kwa mimi kaka huko akanifukuza bwana amna kulala hapo kwa hiyo nenda nyumbani nikapewa nauli kwa sababu nauli ilikuwa ni shilingi kama 4000 hivi mm. kutoka pale kwenda Iringa kazi ukaacha sasa sikuweza kuacha kazi mm. mimi nikaingia mitaani kwa nika nalala kwenye majumba mabovu. Mm. Kwa sababu sikutegemea kwamba niondoke niweze kuacha mwanamke ambaye nimempenda yani. Mm. Kwa hiyo niweze kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo sikutaka kwenda pale. Kwa mimi kaendelea kufanya kazi lakini nguo zangu zote nilizificha kwenye majumba mabovu ambalo jumba lijapauliwa kwa hiyo nahifadhi nguo zangu mle kwenye mfuko nafukua chini nafukia zile nguo mm. kwenye mfuko. Kwa hiyo mimi nakuwa zile nguo nazifua mitoni mitoni kwenye mito mito pale napokuwa free. Lakini muda mwingi nakuwa nafanya kazi kule mama. Lakini na yule binti ajui kama mimi sina pa kulala, yeye analala kwenye majumba mabovu. Ajui. Alikuwa ajui. Mm. Na bado hujamwambia chochote. Na sikuweza kumwambia chochote. Mhm. Mm Kwa baada ya mwezi mmoja kuisha, nikaona ile mateso yanazidi, nitamwambiaje? Kwa hiyo nikaanza naandika barua naziacha sehemu ya duka ambayo ilikuwa anaendaga kuchukua mikate. Mm. Anaandika barua pale na ziacha. Sasa akienda pale kununua mkate anakuta ile barua. Anasoma. Alafu jina siandika kama jina langu. Mm. Kwa hiyo na ile muuza duka alikuwa ni kabila langu mwele. Kwa hiyo naye alikuwa hawezi kutoa siri ile barua anapewa na nani anampa ile barua yeye kumfikishia yule binti. Mm. Kwa ile binti akazichukua zile barua juu anaye mwandikia nani. Mm. Sasa katika upelelezi wake na kuona kama mimi muda mwingi namtazama tazama, akajua kabisa kuna kitu ambacho kina kipo ndani yangu. Mm. Kwa ile binti aliweza kuniambia wewe ndio unaniandikia barua, nikamwambia hapana, sio mm. mimi. Kaambia sina ina shida. Kesho yake aliandika karatasi. Anasema Mm. bwana tushindane kuandika miandiko, wewe umesoma? Mm. Na mimi nasoma. Tunashindane kuandika miandiko kati ya mimi na wewe nani ana mwandiko mzuri? Mm. Kwa, katika kuandika ile miandiko basi alichukua ile karatasi akaingia nao ndani. Baada ya kurudi mm. alirudi amekasirika. Mm. Nikamuuliza kwa nini? Akanambia bwana nishagundua nani nitikia barua. Ni wewe sio? Nikamwambia sio mimi. Mm. Akasema sasa utaona. Niambia sasa kama ukijua ni mimi utafanya nini? Mm. Akaniambia mimi ndo nitampa majibu yangu. Nikajifikiri nikasema hali wale wanaliwe basi mimi ndo nilikuwa nakuandikia hiyo barua. Mm. Akasema ni wewe, nikamwambia lakini usimwambie mama wala baba, nisamee bwana. Mm. Basi akaniambia basi ina shida. Mimi nime nimezielewa barua zako. Baada mm. hapo nikamwambia maombi yangu umekubali, akaniambia siwezi kukubalia sasa hivi. Kwa hiyo tuendelee tu na ukaribu. Mm. Basi yule binti nika sasa nina moyo mimi nika na moyo nikawa na mgadi. Kwa hiyo sehemu anayoenda yeye akienda sokoni mimi niko nyuma, akienda popote niko nyuma. Kwa hiyo binti katokea kumpenda mno. Mm. Bahati mm. nzuri na yeye katokea kunikubali. Kwa hiyo tukawa tuko kwenye mahusiano ya karibu, lakini lengo letu lilikuwa nije kuoana baadaye. Mm. Yale mapenzi yameenda muda mrefu sana. Muda mrefu kama kama kama kama miezi kama miezi nane hivi tokea pale ambapo tumeanza kuwa na mahusiano. Mm. Basi babake akawa ameshaanza kugundua yale mahusiano na mama yake. Mm. Kwa hiyo walichokifanya mimi babake akanitisha di bastola. Kaniambia kwanza nakufukuza kazi. Sitaki nikuone. Yaani ilikuwaje wakati anagundua na mpaka anakutishia hiyo bastola? Kitu kilichofanyika ni kwamba kipindi kile simu za mkononi zilikuwa nyingi hazitumiki sana mm. kwa watoto. Kwa hiyo muda mwingi yule binti alikuwa anaenda kwenye wanaita internet si cafe si kuna baadhi ya mm, vile internet cafe. Eh, internet cafe. Kwa hiyo mimi nilikuwa na nafuatana naye. Mm. Umeona? Mm. Kwa hiyo naacha shughuli zangu nafuatana naye. Kwa hiyo na mimi nakuwa kama bodyguard. Yeye anafanya shughuli zake ndani, akitoka mimi nakuwa naye nje tunarudi nyumbani. Mm. Kwa hiyo katika upelelezi yule mzee alikuja kukuta barua moja mm. ambayo ilikuwa ndani. Mamake ndo kampelekea mzee. Mm. Kwa pale nyumbani kikawaka kwa una ugomvi mkubwa sana. Je, barua ilikuwa imeandikwaje? Mahusiano tu mm, e, si unajua makopa kopa kwamba unampenda na nini mpenzi mm. wangu mm. ni na ni, na jina langu nimeandika pale kwa sababu tayari kulesha kukubaliana. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa natumia sana barua. Mm. Basi nikafukuzwa kazi. Kufukuzwa kazi mimi nika mvizia mitaani. Kwa hiyo akishuka na skulu basi sema nashukia kwake na namwahi nampokea begi na karibia nyumbani kwake na napita njia nyingine. Kwa hiyo mm. nachana. Kwa hiyo alichoniambia kwanza sasa hivi mimi naona haya mahusiano yetu kwa sababu yashakuwa na ki, ki, ki, kiwingu kidogo. Mm. Maana ni kwamba mimi na wewe tu tutulie. Maanake wewe rudi nyumbani, kamwombe msamaha babako, uanze shule. Tukifanikiwa kusoma pamoja na kusoma, kutakuwa na kipengamizi katika maisha yetu. Maanake mimi na wewe tutakuwa kwenye mahusiano ambayo ni mazuri na atatambulika kisheria. Mimi alivyoniambia vile nikaona amenipa wazo zuri kwa sababu mm. ni kweli tulikuwa tunapendana sana. Nikarudi nyumbani, nikapanda basi, nikarudi kwa baba yangu. Nikamwambia baba, mimi nimekosa, kwa hiyo nataka nirudi shule. Akanitafutia shule moja ya Rua Secondary School pale. Mm. Nikamwambia nafasi. Kama mimi nimekuambia nafasi. Lakini nafasi utakao umeombewa hapo, uhakisha umesoma na ukazane kusoma. Basi mimi mzee wangu akawa wakati anaandalia mimi nawaza. Yaani pale nyumbani situlii. Nikaona kama vile mbona kama nimepotea. Kesho yake ilitakiwa niende shule, mimi nikapanda basi nikarudi Mbeya tena. Kwa huyu kwa ile binti. Mm. shangaa siku hiyo kukutana naye kesho kutwa yake baada ya kuwa nimefika Mbeya ananiuliza na vipi mbona umerudi tena? Kaambia bwana mimi siwezi kukaa mbali na wewe. Wala siwezi kukaa mbali na wewe kabisa. Kwa hiyo hata mzazi wangu mimi nimemtoroka. Akaambia kama unatoroka mzazi kwa ajili yangu mimi kweli? Kaambia ndio kwa ajili yako. Sema basi hapo utakuwa alibu maisha yako. Mm. Kwa hiyo rudi kaendelea kusoma. Ah, nikaambia basi sikiliza, shida kama ni elimu mimi siwezi kusoma. Ila mimi shida yangu mimi nitatafuta hela ambayo nije nikuwe nikiwa na hela. Mm. Kaambia sawa. Akakubaliana na wewe. Akakubaliana na mimi. Sasa shida kama unataka utafuta hela wewe tafuta. Unaona? Mm. Mimi nikaingia mitaani, kaanza kufanya kazi zile ngumu. Mm napiga kazi ngumu, napiga kazi ngumu. Sasa tatizo lile ambalo lilikuja kutokea la mwisho mm. nilienda tulienda site kuna kufanya kazi, nika nimepata hela kidogo, lakini haikizi kupata chumba Mm. Ile ilikuwa ni hela kidogo sana kwa sababu chumba ilikuwa ni elfu kumi na tano mpaka ishirini mm. kwa zile nilikuwa nimekusanya kusanya kwa sababu tulikuwa nalipa shilingi mia saba kipindi kile mm. hela usaidizi kwa nikana kama shilingi elfu nne hivi kwa haijatimia chumba wakanielekeza kuna chumba kimoja inabidi uende ukakae, kuna jamaa anapangisha mm. jamaa aliachia nyumba ulisi, kwa nenda kakae pale. Basi mimi nikaenda kukaa pale, kwa maana hiyo nifanye bidii nipate hela kwa vyote vile, ili yule binti nije nimuoe. Mm. Basi bwana, nikaambia bwana, mimi nipo tayari kupanga. kaambia bwana, hapa wewe utakaa kama mwanangu, uko free, kwa sababu mm. hela yote, Wafanya kazi zako na nini. Yule bwana akakapa. Kumbe ile sehemu nilikuwa nakaa, yule bwana alikuwa ni jambazi mkubwa sana. Mm. Yule jamaa alikuwa ni jambazi sana na alikuwa yani mtaa wote ule wanamuogopa. Umeona? Alikuwa akali na mtu. Alikuwa na nyumba kubwa lakini alikuwa akali na mtu. Yaani ni mbabe kweli kweli. Mm. Ah, basi yule jamaa akakaribisha kaambia chumba chako utakuwa na kae hiki. Sasa nikienda nikitafuta hela, nikirudi hela zangu nikihifadhi, kesho kutwa nakuta hela yako. Kesho kesho kutwa nakuta hela hakuna. Kabeba. Mm kila nikificha nikikuta sura zangu nzuri nimeweka, yeye zile suruali anauza, sometimes anachezea anachezea kamari. Mm. Sasa katika kumjaji, bwana ndugu yangu, bwana mimi kila nikitafuta hela unarudisha nyuma, hata kama nakaa kwako, taratibu gani? Mm. Yule jamaa alinipiga ngumi, yaani alinipiga ngumi za kutosha kichwani, nipiga ngumi ya usoni, akanipiga kwenye meno, kaanguka chini, nikazimia. Inavyosemekana kama nipoteza kumbukumbu. Mm. Kwa hiyo baada kama muda kadhaa, sijui ni muda gani mm. nikuja kujikuta ne, nimezinduka nimemwagiwa maji, lakini damu zimetapaka kwenye shati, yani ile nguo nilikuwa nimevaa mm. na papasa ulimi kwenye, kwenye mdomo nakuta meno yangu yamepinda mm. maana hiyo haya meno mawili aliyapiga kama yamepinda kabisa mm. damu zinatoka na maana aliyavunja aliyavunja yani alivunja yani kwa ndani, lakini yakawa ameshikilia na fees mm. kwa hiyo sana watu wanani saidia pale ale maji, yeye amekimbia mm. wakaniuliza dogo, vipi? Nikamwambia safi. Nini kimekusibu mpaka unakuja kukaa kwa huyu mtu? Ni ndugu yako? Nikamwambia mimi sio ndugu yangu, aliniita akasema nje nikae kwa sababu mm. natafuta maisha, akasema hii nyumba ni kubwa, haiwezi kukaa peke yake. Akaniambia hauna ndugu yote? Nikamwambia, wakaniuliza hauna ndugu yote? Nikamwambia sina ndugu. Kambi huyu jamaa unakaa naye hapa ni jambazi mkubwa sana. Yaani serikali ya mtaa kijiji wote wanamuogopaga hapa. Mm. Sasa tulivyokuwa tulivyokuwa na kanali tulikuwa tunashindwa kukuambia kwa sababu unajua wewe ni ndugu yake. Kwa hiyo msingi ufanya uondoke. Sasa wakati huo sina kitu, vitu vyote kabeba, begi langu. Yaani sina nguo zile nilizovaa zikiwa na damu. Mm. Kwa hiyo mimi nikasema sawa. Nikatoka nika pale kwa hata kwa ile mpenzi wangu nika siendi sasa. Kwa sababu tayari nimeshaathirika yale ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma ngumi nilizopigwa, madamu yale, nikawa ni mtu wa, kuzurua na damu zangu. Nikaenda sehemu za kufuafua nguo, nikafuafua zile nguo nilizokuwa nimevaa kama kawaida, nikawa vizuri. Lakini wakati unafua unabaki na nguo gani? Nabaki tu kifua wazi, nafua ile ile nguo nilikuwa nimevaa, sababu ni hiyo hiyo. Mm. Kwa hiyo ikikauka, inakaukia mwilini. Mm. Kwa nikawa natoka sasa natafuta kazi, lakini kwenye utafutaji wa kazi, ninapozunguka utafuta kazi, ikawa tena ngumu kupata kazi. Mm. Alafu mm. nikawa sijapata matibabu yoyote. Mm. Kwa hiyo ile hali ilienda na nalala kwenye majumba mabovu kama kawaida zamani. Mwili kwa mdhoofu, upatikanaji wa chakula kwa ni mgumu. Uso wangu ukaanza kuvimba. Wenyewe tu. Eh, unavimba tu. Kwa mm. nikavimba uso wote yani ni macho ni nikawa sioni. Yaani kote umejaa uvimbe. Sasa katika ule uvimbe kwa sababu sikupata matibabu. Kwa hiyo nikaanza kibonyeza hivi. Mm. Eh, damu zile zilizochanganyikana na usaza kwanza kutoka puani na kwenye fizi mdomoni. Kile ukijibonyeza hivi umsono Mm. Alafu zinakuwa zinatoa harufu kali. Yeah. Kwa nikana maisha ni yaani magumu. nikana nimekonda nywele zime kwa ovyo nimekuwa kama chizi. Na hapo uko Mbeya? Niko Mbeya bado. Mm. Lakini sitamani kurudi nyumbani kwa sababu pia hata hela pia nilikuwa sina. Mm. Kwa kakaangu aliambiwa nifukuze na kipindi hicho kakaangu alikuwa ni mtu wa kusafiri sana, anasafiri na maroli dereva. Mm. Kwa nikana maisha magumu sana ni. Yaani. Lakini sikati tamaa, lengo langu ni kwamba sio kwamba na shindwa kuvumilia ile maisha na yavumilia kwa sababu lengo langu ni kutafuta zile hela. Mm. Sasa katika kuzidiwa, kuna siku nikaa nimezidiwa na njaa sana, Unasema nikaa nimekaa nimejengesha kwenye ukuta. Mm. Akatokea mama mmoja anauzaga pombe. Mm. Yule ni dada tu, alikuwa anauza pombe za kienyeji. Kanauza mdogo wangu, vipi, unaitwa nani? Nikamwambia fulani. Wewe ndio ulikuwa unakaa kwa kwa Musa pale? Ndiyo, we ndio unasikia umepigwa mpaka ndio uko hivi sasa hivi. Ndio. Si ndio ulipigwa wiki iliyopita ndio. Pole sana msambaa sana. Kwa hiyo unapakulala nikamwambia sina wala chakula sina. Akanichukua ile dada alikuwa anaitwa Rukia ameshafariki marehemu. Mm. Kanipeka nyumbani kwake. Baada kunipeka nyumbani kwake kaniambia bwana sasa hapa utakuwa unakaa. Kaa hapa kwangu unaona watu wanakunywa pombe. Ndio ndugu zetu sisi. Kwa hiyo utakuwa unakaa hapa na mwenyewe wananisaidia vitu vidogo vidogo, lakini kwa sasa hivi lazima upone. Mm. Kanipa panado, akanichemshia maji yenye chumvi. Mm. Kwa kana nikanda usoni, ana yaani nikanda nikanda kila siku na yale maji ya chumvi. Ule usao unatoka unatoka hivyo hivyo na nikanda nikanda kwenye meno kwenye hivyo hivyo. Tukaendelea tunaendelea siku hadi siku. Mm. Baada kama wiki mbili nikawa sasa ule uso umepungua huko umeanza kuwa sawa. Mm. Basi lakini sina nguo. Nguo ni zile zile. Mm. Kwa wale wanywaji pombe wale mm. zile pombe za kienyeji, nikawa nahudumia zile pombe. Kwa hiyo mm. mimi ndio mhudumiaji. Kwa hiyo sisi akienda kwenda kuchukua pombe za kienyeji, mimi namhudumia pale, nahudumia wale mm. hapo pombe, sigara na hapa yule wale wale vile kwa tutoke kunipenda sana. Eh, mdogo wetu vipi? Naona nguo kila siku hizo hizo. Wakati sometimes navali kitenge. Mm. Eh, cha yule sister Alikuwa na uwezo kununulia kwa sababu alikuwa na maisha yake ni magumu. Mm. Kwa hiyo navaa hivi vitenge sometime ndio nahudumia wateja. Mm. Kwa hiyo kawa anakuja na suruali zile, anaambia tukuletea zawadi, kija na suruali, kuja na masuruali makubwa yale. Mm. nipa ile masuruali nafunga na mpira. Zile sehemu anakunja unafunga na mpira. Mm. yangu Rukia ambaye alikuwa ameniokoa na nilikuwa naishi naye pale, upendo ulikuwepo. Mm. Basi ile maisha yaenda vizuri. Nilidumu pale kama muda wa miezi miwili hivi. Mm. Lakini muda mwingi nilikuwa nikiwahudumia, kuna wakati mwingine naenda natafuta pia kazi zile za ujenzi. Mm. Ona, Tafuta kazi za ujenzi unalipwa 700, unarudi na 700 hapo Kipindi kile 700 ni nyingi nyingi. Mm. Namwambia Daruki bwana nimepata 700 hii hapo itatusaidia hapo chochote kile. Anambia mm. sana nashukuru. Mdogo wangu tuende na maisha. Mm. Tuliendelea vile vizuri kabisa bila shida yote. Sasa nikamwambia Daruki labda nitafute nauli nirudi nyumbani. Mm kwa babangu mm. ili nikaage, kwa sababu muda mwingi nimetoroka sana. Kwa hiyo nikaage, baba nipe baraka mm. sikute maisha yangu yanakuwa magumu, kwa sababu babangu hakunipa baraka. Ndio basi hivyo akani nishauri kweli nirudi mm. Kapata hela yangu kidogo, pata nauli, kapanda basi mpaka nyumbani Pogoro. Mm. Sikumpa taarifa kama anakuja, lakini alishangaa tumeshafika pale nyumbani. Ndio. Basi muda ulipofika mm. anarudi kutoka kazini akanikuta nyumbani mm. akatukalisha kikao. Wewe na nani? Mimi na ndugu zangu wote mm. akaambia mnamwona mdogo wenu mm. amerudi nyumbani mm. kaacha shule kaenda kulukaluka cheke alivyokuwa mchafu kakonda anakaa kabisa na maisha magumu mm. haya hebu tuambie wewe ulikuwa umeenda kutafuta maisha, umekuja na nini? Mm. Kaambia babangu, mimi sijaja na chochote, Ile yaani nimekuja kuomba msamaha. Wewe hujui utanifanya nini katika maisha yangu, sababu kila nikipambana maisha yangu yanakuwa magumu. Mm. Akaniambia ulishindwa kunisikiliza mwanzo na utakao kufanikiwa katika maisha yako. Mm. Kwa sababu unashindwa kumsikiliza mzazi anakuambia nini? Mimi ni babako. Mm. Shule umeacha, nimekupeleka shule huko nimekuangalia. Bado nakuangaikia wewe ni kutoroka tu, eleweki, naenda wapi? Cheki ulivyokwenda. Nijua utakuja na magari. Tuja na baluni hapa nyumbani, kipindi hicho baluni, magari fulani tu baluni. Mm. Wanatamba sana. Hayo umekuja na nini? Cheki ulivyokuwa ndio umekuwa mchafu na nini. Na hapo ulikuwa umeondoka muda gani nyumbani? Nilikuwa nime, nimeondoka ilikuwa yapata kama miezi mi, mitatu hivi minne tulikuwa nimeondoka kwa kipindi kile ambapo nilitoka mara ya pili. Mm. Mitatu au minne. Mm. Mm. Kwa hiyo babangu akawa anajaji sana. Mm nilikutafutia eh. shule mm. ukatoroka. Kwa hiyo babangu ananiambia, mimi nilijua utakuja na maisha mazuri, tutakuwa na maisha kifahari. Lakini unakuja umechoka namna hiyo, umekonda, dhaifu. Mwanaume gani Mm. Anakuwa dhaifu namna hiyo mtoto wa kiume. Kaambia mimi maisha yangu magumu. Ili nimeje kuomba msamaha. Nikapambane. Au baba uniambie cha kufanya. Kaambia sikiliza, mimi nitakupa majibu kesho. Kesho mm. yake mm. asubuhi babangu alienda akanunua maoverall kwa sababu babangu ni fundi mechanic mm. kanunua maga, nani vitu magambuti mm. kama ndo kupeleka sehemu najua mimi mm. basi akanipeleka gereji mm. kaambia kuanzia leo wewe shule imekushinda utakuwa ni mechanics utafanya kazi ya mechanic kaambia sawa sasa katika shughuli zake anazofanya mm. kawa naambia leta spana nikaenda kuchukua spana labda namba kumi mimi nachukua labda 12 na mm. nimezubaa yani mtu ambaye nimezubaa mawazo yako kwenye garage anamwaza yule mpenzi wangu sasa muda mwingi siamuona mm. basi ananishtua wewe vipi si ngombe leta spana ampelekea spana mbona umeleta namba 12 kwani niambia namba 10 mm. hivi una kile kichwani baba mimi niache bwana kwanza baba mimi nataka nirudi Mbeya mm. baba alikasirika sana akawaita wateja wake mm. Eh bwana, hebu angalia ni sura huyu mtoto. Niangalie na mimi. Mtoto wa, wa kwangu au nimezingiziwa? Basi. <laughs> Watakwambia mtoto wako kabisa, sasa mnafanana. Yeah. Mimi sina mtoto kama mimi nimezingiziwa. Yaani haelewi nini chochote nachomwambia nielewi kabisa. Mm. Kaambia ah, ni mwanao bwana. Ah, shida kweli. Kaambia basi baba nisamehe. Kwa hiyo basi unajua sijamsalimia bibi yangu muda mrefu, nipe nauli mimi. Naenda kwa bibi yangu. Mm mza bibi yangu mza mama. Mm. Ah, haya bwana. Kwa hiyo nataka uende kwa bibi yako yani. Kwa hiyo jenda miaka karibia 10 Mm. Angoja ah, nikupe nauli. Akanipa hela. kabla nyumbani kapaki vitu vyangu nini? Mamangu anauliza, mbona ni mamangu wa kampo? Unaenda mm. wapi? Mm. Naenda kwa bibi yangu. Sio kwa natoroka wewe. Naenda kwa bibi yangu mza mama. Mm. Ambako ni wapi? Ilikuwa ni Ruota kuna kijiji fulani Dabaga mm. maeneo ya Iringa kuna kijiji fulani inaitwa Dabaga huko Ruota mm. kwa maana ndo Dabaga wao kaamini mimi na nani kumbe naenda kwa bibi naenda kwa bibi basi ile nauli ikatoka nikaenda babaani nikadandia Scania ya mm. malori mm. ya Mbeya mm. nikarudi Mbeya wakati huo toka <clears throat> nimerudi pale nyumbani manake nilikuwa nimekaa yani matukio yote yanafanyika pale nyumbani nimekaa kama wiki mbili au moja umeona mm. Eh? kama wiki mbili au moja. Kwa hiyo na mavazi mavazi nyumbani ile yanayoeleweka nishapata. Mm. Kwa nikajiona huu ni muda wa kwenda kwa mpenzi wangu. Basi nikatoroka nika nikapanda ile basi na ni lori mpaka Mbeya. Mbeya moja kwa moja nyumbani kwa ile binti. Mm. Mpaka wazazi wake. Kaambia mama, shikamoo maraba. Umerudi tena hizo siku, nikamwambia mama, mnisamee but mbaya kwa sababu mmenilea vizuri na nilikuwa ni mabosi zangu, sina ugomvi na nyinyi, nilikuja kuwasalimia mm. kambia basi haya, nashukuru. Kumbe mimi na vizio ule muda, najua pale muda hajatoka ule binti hajarudi mm. kwa najua muda fulani nitakutana naye tu njiani mm. basi nilikutana naye njiani, nilivyotoka pale kwao kwa muda mm. niliotegea mm. nikutana naye njiani eh, za siku za siku vipi, ulipotelea wapi muda mrefu zaidi ya miezi minne mi, mi, Tunajuana mimi na wewe. eh, bwana mimi hapa eh, kwa nyumbani. So unaona sasa hivi nimependeza? Eh, kweli umependeza. Ehe. Ai sisi siwezi kukaa mbali na wewe. Nakupenda sana. Mm. Hata mimi nakupenda. Kwa hiyo imekuwaje nyumbani? Bana baba alipeleka shule. Ili mm. mimi kama nakupenda nimetoroka. Nimekuja kwa ajili yako. Eh, Umetoroka kwa ajili yako tena? Umetoroka babako? Ndio. Na kumbe shule yenyewe ni ile ya mechanic. Eh, ni ya mechanic. Eh. Uh -huh. Ni vibaya. Sasa sikiliza, Mimi sitaki niwe chanzo cha kuharibu maisha yako kuanzia leo mm. sikutaki. Yeye ndo anakuambia. kaniambia hivyo mm. sikutaki kabisa, yani katika wewe ni usinifikirie kwenye maisha yako, nenda kama mpe msaada babako, na sikutaki tena, kwa sababu uliniambia kwanza uta, utaenda kutafuta kazi upate hela mm. lakini sasa hivi unaambia ulikuwa nyumbani, ulienda kwenu na babako alikuwa kutafutia shule, umeona mm. kwa kipindi cha miezi minne na lakini leo hii tena umemtoroka babako, kwa hiyo kumbe kutafuta hela au kutafuta kazi, unarudi kwa um, babako ili akusomeshe shule. Mm. Tena mara ya pili umetoroka kwa ajili yangu. Ah, hiyo yani eh, siku eh, siwezi kukubali kitu. Mm. Sikufiche mwanangu, ile iliniuzi anilumia kishenzi, yani kwa eh, kuniambia amenikataa. Nikasema sasa hichi kisasi nakiweka kwenye maisha yake. Mm. Nikatoka pale kwa asila nikaenda mm, mm, nani Mbeya mjini mm. kule kuna wanaita Mbeya mjini karibu na uwanja mpira mm. kule kulikuwa na hoteli moja inaitwa ni New Millennium Hotel mm. mpaka leo itakuwa ipo Mbeya mjini pale pale, wengi watu ambao wanaifahamu mm. nikaenda kuomba kazi pale, umeona mm. na kutafuta kazi pale, nikaambiwa bwana, mimi mtu wa garden sasa sehemu za maua maua hizi ni na pruni na fine kwa sababu nilikuwa na uzoefu wa yale maua kutoka kwao kwa yule binti mm. Basi kiukweli nilikuwa na bahati kweli kupata tu kazi, waliniambia njoo uanze kesho, tutakwenda mm. kulipa mshahara elfu kumi na tano elfu kumi na tano mm. uanze kesho, kwa mwezi ulikuwa unalipa elfu kumi na tano Kweli mimi kesho yake, wakati huo nimerudi kulala kwa nani? Kwa yule dada yule Rukia, Rukia eh. mm na nimefikia nguo zangu pale nika, nikaweka nguo zangu vizuri kwa dada Rukia, lakini nikaenda kufanya kazi ni Millennium pale hoteli mm. Nikaanza siku ya kwanza nipiga kazi vizuri, ya pili, ya tatu nikafanya kazi vizuri kwa bidii mm. Lakini bidii yangu yote kwamba mshahara wangu nitaweka mm. Fanye biashara yote mpaka nije ni niwe tajiri mm. Nimuoe mpenzi wangu ambaye alikuwa anaitwa nani tangu mdoto naita mpenzi <laughs> huyu alikuwa anaitwa Clutter, eh, lakini kungine siwezi kumaliza kwa sababu kukutana na familia yake, kwa hiyo itakuwa ni vibaya kidogo. Mm. Basi mimi baada kufanya zile shughuli zangu nilifanya kama hata mwezi ya kuisha, kuna mama mmoja alikuja kulala pale hotelini. Mm. Kanaambia kijana, anafanya kazi vizuri kwa bidii sana. Chukua business card yangu hapa. Mm. Siku ungetaka kuja Dar es Salaam unitafute. Mm mimi nika nikakubali business card nikahifadhi. Kafanya kazi baada ya mwezi kuisha nikapata mshahara wangu. Mm. Nikasema Dar es Salaam ndio kwenye utajiri. Mm. Siku zote ndo natafuta utajiri Dar es Salaam. Natoka hapa naenda da. Mm. Unaona bwana. Mimi nilipotoka hapo nikasafiri, nikapanda basi nikaja da. Yule mama anaita mtafuta kwa njia ya vibanda vya simu kipindi kile unapiga. Mm. Kaambia njoo Kimara kwa msuguli huko. Nikaenda sehemu anaitwa kwa Msuguri. Mm. Yule mama akanipokea. kamana nikuita ili unidesignie garden mm. kwa nyumba yangu. Kwa sababu hii nyumba unajua tumejenga milimani, kwa hiyo kuna maporomoko ya maji yanachimba chimba zile. Kwa hiyo tunatakiwa tupande majani kuzuia yale maporomoko ya maji. Mm. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi tutakuwa nafanya kazi hapa nyumbani. Upo tayari? Nikamwambia nipo tayari. Sitakulipa mshahara, utakuwa kama kijana wangu nyumbani. Mm. Ah, nikasema sawa, kwa sababu nimefika Dar es Salaam nitajua mbeleni. Kwa sababu yule mama yule akanipa kazi. Alikuwa na upendo wa dhati sana kwa na, mume wake. Mm. Kule mama alinipenda sana. ni. Kule kaka kijana mtifu pale na lima hapa na majani, kulikuwa na mboga mboga maeneo yale tuko na lima na chota maji, kuna kisima kimechimbwa na mwagilia mboga mboga. Nika kijana mmoja mstaarabu sana. Mm. Na ile familia inipenda sana. Sasa nikawa sasa nimeshaanza kuwa mjanja. Kwa sababu nilikaa kama kama miezi sita Mm. Pole mm. mama. Nakula vizuri, nafanya kazi. So, unajua ukiwa mgeni. Kanaambia usiende huko mitaani huko, unajua ni mgeni nini na nini. Utakushawisha, utakuvutisha bangi. Mm. Kwa hiyo kaa nyumbani tulie nikala. Kwa hiyo miezi sita naweza kuhimili pale nyumbani. Sasa nikawa na kipindi sasa naanza kuwa mjanja. Nikawa natoroka kwa yule mama. Naenda asubuhi natafuta vikazi na narudi nyumbani. natafuta vikazi na narudi nyumbani. Una kazi moja nilienda ikajitambulisha mimi mtu wa gari kwenye nyumba moja hivi. Mm. Yule bwana akaniambia kazi ya gadi unaiweza? Nikamwambia ndio. Akaniambia kazi nitakupa. Shilingi ngapi? Nikataja laki sita. Mm. Sasa hiyo kazi kwa mara ya kwanza tunataja laki sita ilikuwa ni kubwa kidogo. Mm. Em design hapo nafanyaje? Nilikuwa na ujanja ujanja hapo nilipata kwa yule mwanamke kule kipindi kile kule msichana kwao. Mm. Na ni milenia pale idea zile nilikuwa nazo. Kampa idea zangu akakubali. Nikafanya kazi kwa yule bwana yule. <coughs> Mshahara laki sita. Ah, ah, kazi tu complete kwamba wana kumaliza na kulipa laki sita. Mm kanipa hela kidogo ya kuanzia advance, nikanua kagodoro mm. kafuti mbili, nikaenda nikatafuta chumba, maana nilipewa advance laki tatu mm. tafuta chumba, nikanua kagodoro ilikuwa kama elfu arobaini hivi mm. nikatafuta chumba nikaenda nikaweka godoro kangu nikaweka na jiko la mchina nikafunga kwa kufuli fungu nikaa nalo, lakini wakati huo nakaa kwa yule mama, ajui ajui, kwa mm. nikaa nimeficha pale mfungu wangu. Kuna kama ipiga kazi, mama mbona huonekani? Muda mwingi unatoka asubuhi na nini? Kama mama nilikuwa naenda paka sawa sikiliza, sikufungi. Tupangiane ratiba za hapa nyumbani. Kwa hiyo unafanya kazi hapa nyumbani siku nzima nyumbani, wiki siku tatu nyumbani. Siku tatu kazi za nje. Mm. Sio kwa nakubana sana. Kusema poa. Kwa hiyo nyingi nazifanya nyumbani, siku nyingine na kufanya kwa yule bosi wangu. Mm. Yule alinipa kazi ya laki sita. Mm. Nikafanya ile kazi. Ikaja ikaisha vizuri kabisa. kazi ilikuwa nzuri. Mm nikamalizia laki tatu yangu kwa sababu ile laki tatu ya kwanza ambayo nimepata nilitumia kama laki na nusu hivi, laki na nusu nikaendeshea kazi, laki na nusu nikanunua baadhi ya godoro na vitu vingine vya ghetto tunaita mm. kazi kule kaisha vizuri, nikapata hela yangu iliyobakia, nikanunua chakula, unga, maragi na nini, nikaanza kuishi pale, lakini yote nipilika kutafuta hela nje kwa tajiri ili nipate mwanamke basi baada kwanza kile chumba, yani baada ya kuwa na chumba changu nilikuwa yule mama pale. Kaambia mama, mimi nimefanya kazi kwa muda mrefu kwako. Naomba nijitoe, nikaze maisha yangu. Mama alijisikia vibaya sana. Ambia una, unawasema kulala? Nikamwambia ninayo. Hebu wile nenda na huyu agree mkaelekezane sehemu sehemu gani amepata. kataka muonyesha chumba yule mwanae wa kiume. Mm. Kaambia mama ni kweli jamaa kapata. Aini, kule kagodoro kangu hapo mle imetandika chini na vijikojiko na mchele. Basi mama kanipa ruhusa ya kuendelea kukaa. Leo mama namshukuru sana kwa sababu tuliishi naye kwa upendo sana. Mm. Kwa kaza kukaa pale. Sasa bwana, nimekaa pale mtaani nikawa jeuri. Kwa sababu baada ya kuwa niko mitaani sasa napata kazi kazi. Mm. Baadaye nikapata nikafanya nikawa nafanya kazi nyingi na kusanya kusanya hela kwa mjanja hapa Dar es Salaam. Mm. Shida nikawa nawaletea jeuri watu majirani jirani. Mm. Ile kodi ilipokuja kuisha nikaa kodi ya kulipa tena sina mm. umeona mm. basi nikafukuzwa pale mm. sababu fukuzwa nikaenda kwa masela mm. wana wanakuaga masela wanakaa kwenye majumba site site nyumba haijaisha nakaa vijana wengi wengi kama mm. naomba na mimi nikae hapa lakini mimi mwenyewe fundi fundi kwa basi kaa ili jumba lilikuwa anacheza kamari sana usiku mm. cheza kamari vijana kama sita hivyo wauni wauni mm. na mimi kama muuni mmoja wapo katika ile troops Umeona? Kwa hiyo nikaa nalala pale, nalala ile jumba ni gorofa. Kwa hiyo kila mtu unaweza kutandika maboksi yako au na kigodoro chako nalala kule. Baadhi ya vitu niliviuza nikabaki na godoro na begi langu. Kwa hiyo nikaa nalala, chumba nimetandika godoro langu, kigodoro kile na mimi nalala naona chumba chao. Mm. Lakini nafanya hivyo wakati huo natafuta kazi. Kwa nikapata kazi nyingine tena, bahati Mungu ananisaidia nikapata kazi nyingine. Ilikuwa shilingi ngapi? Ilikuwa ya laki nne na elfu themanini. Mm. Ila tunafanya tuna, kazi kwa awamu, najaza udongo alafu baadaye ndio unajua baadaye mvua zikaanza kunyesha ndio unajua upanda garden. Mm. Yule bosi akanipa akaniamini tu kwa binadamu, akanipa ile laki nne. Mm. elfu 80 elfu themanini ya ufundi laki nne kununulia udongo tipu 4 mm. kipindi hicho tipu moja laki 1. mm. maana nifanye kazi hapo. Kilichotokea ni kwamba nirudi na ile hela kule ni kuwa nakaa mm. usiku wale jamaa kanibia ile hela wale wauni wale wauni wenzangu akabeba mm. ile hela yote laki nne mm, ya bosi mm. Asubuhi bosi anapigia simu, mbona uji saiti na ulete material? Naambiaje? Ile hela mimi nilivamia usiku nikaibiwa. Bosi akusikitika sana. Kaambia mm. basi wewe njoo saiti. Kama ulibiwa tutafuta hela nyingine nitakupa, njoo saiti. Mm. Kaenda saiti. anambia giza agiza material. Wewe leta tu material. Mm nikaagiza material vizuri, gari ikaja ikamwaga tripu ya kwanza, ikamwaga tripu ya pili, tripu ya nne kamwaga. Mm. Jamaa anataka hela zao. Mm. Lakini naomba hela. Ambaye nikamwambia bosi alipe, bosi hela inatajika, lakini nakambia, dereva njoo na yeye Agrey njoo. Agrey ah, jana nikupa hela. Ndio bosi. Shingapi? Laki nne. Ya nini? Ya Udongo. Basi wape hela zao. Mm. Wale madereva. Bosi akawasha gari lake pembeni akaondoka oh kama ni chat mbili ba. ugomvi mkubwa mm. nilipigwa siku hiyo kaonyesha hela au nakaa wapi Nikamwambia mwanangu mimi nakaa kwa masela tu huko tunataka hela zetu nilipigwa pigwa sana yani mpaka nikaenda wakanipeleka serikali za mitaa nikaandika maelezo napokaa na nitailipaje ile hela mm. kwa ukipata kazi utakuwa unalipa kidogo kidogo mm. tukawa tumekubaliana kwa staili hiyo Mika nimerudi pale nishapigika jamaa zangu. Sikio narudi. Naona niko ndani jamaa anacheza Kamali Sebleni. Mimi mm. anakuta kulikuwa na kikapeti fulani. Si Mungu aliniambia fununi nikafunua kwenye ile kapeti nikakuta kuna hela mle 5500 mm. ambazo zile zilizopigwa na bosi yule. Mm. Zimelala kwenye kapeti. <laughs> Nikazikunja zile hela nikaweka sikutaka kuzihesabu nikazikusanya zile hela nikaenda nje nikachimba shimo nikazifikia zile hela. Mm. Narudi ndani. Sasa kuna narudi ndani Ume mwenye kuhifadhi zile hela alikuwa nje. Anakuja ambiwa na Hema. Kaingia ndani moja kwa moja kufunua capital na hela amna. Na hisi alihisi kwamba nilipoingia ndani kuna kitu nimefanya. Mm. Alipokuja jamaa ugomvi ukaanza. Hela zangu ziko wapi? Wewe ndio unajua hela zangu zilipo. Nikamwambia mimi sijachukua hela. Yaani yule mtaa alikuwa anarusha mle ndani mle anarusha mawe kwenye nyumba sina fence ile. Mm. Na kuua leo, yani mimi hela yangu nimetafuta kwa shida ndani nirudi maisha mjini amenishinda rudi jijini umeiba hela zangu mawe kana rushwa na kimbizana mle ndani. Yaani jamaa anataka kabisa. Mm. Mimi nimekataa. Nikawa piga kelele, tunauana, tunauana. Majirani wakaja. Wakaja mjumbe nani wakaja pale kwenye ile nyumba. Ule ugomvi wakauamua. Mm. Alipo uamua akasema nyinyi si mnalala chumba kimoja? Mm. Hapo nyinyi mnagombana kwa sababu gani? Kama ni mtu kakuibia, si ndio? Kesho simtamka asubuhi mtasuluhisha, sasa hivi ni usiku mm. aleni kwa upendo akasuluhisha jamaa akawa mpole yule jamaa alikuwa mgomvi wangu kwa chumba hicho kimoja mm. basi kwa nimelala siku hiyo alikuwa na kitanda chake cha mbao mm. cha ovyo ovyo cha miti miti usiku tumelala mimi niko macho najua vita itakuwa anzishwa pale muda wote sidhani kama jamaa ugomvi umeisha mm. akaamka usiku kimya kimya akachukua vunguni chupa mle zile mbili za soda akafunga mlango nje akazibamiza pa kule nje mm. Kwa mm zi apate zile ncha mm. aje nichome mimi kashtuka huyo jamaa anataka kuniua kwa hiyo mimi nikarudia haraka kwenye mlango nikafunga nikaweka na ma, mambao mbao manini matofali nikazuia pana limeza mm. fungua mlango nikuue nataka hela zangu yani ugomvi hujaisha usiku mm. kaambia jamaa tunauana majirani wakaja tena wakamkamata yule bwana akampeleka kwa mjumbe mm. yule kalala mpaka asubuhi mimi pale asubuhi nilichokifanya nilikuwa na kasimu kangu hivi saa 11 nikatoroka nimeweka headphone zangu kama na nasikiliza ile asubuhi kama nafanya mazoezi mm. nikiwa hapa Baruti anaita Kimara mm. Kimara hii natoka nakuja kama Ubungo hivi basi ile simu wauni wakainyang'anya nilikuwa nimeshika mkononi mm. wakainyang'anya wakakimbia ile phone kama imekatika sikioni sasa kule nikaa sirudi tena kwa maana mm. nimeacha kila kitu na zile hela nikimaanisha nimeshaficha muda wangu nitarudi muda wangu nizi nizitoe, kwa sababu ile asubuhi bado zikizeke watu wameamka, kwa hiyo ningeenda kufukua itakuwa ni tatizo mm. kwa nikazugazuga na simu yangu imeshachukua. Jioni naenda pale kwenda kufukua, nakuta hela hamna, kwa hiyo shafukua mm. zile kaleveni nimezikosa. Waliokuwa ni yule ambaye anataka kuue au mwingine? Mwingine, kwa sababu yule pia alikosa hela, kwa sababu gomvi yule wakati nagombana, wao walijua kabisa mimi sikwenda mbali, kwa hiyo walijua mazingira niliyoficha hela ni yale yale mm. Sasa sikeseke likaanzia hapo kwamba sina chochote. Mm. Unaona sina pa kulala tena. Umeona eh? Mm. Na kule ndani nishaondoka na kule bado kuna ugomvi. Mm. Umeona? Mm. Na kusina na nini sasa? Sina pa kulala. Mm. Sasa nifanyaje? Sina chochote. Na kwa yule mama kule sikutaka kurudi. Mm. Kwa yule mama nikajiuliza kwamba nilishaanza maisha tena nirudi kwa yule mama umeona nimefeli maisha amna sikutaka kurudi na wala nyumbani sikaka kurudi tena. Lengo langu niendelee kwenda mbele. Nikajiuliza mimi si mwanaume, mbona wengi anakuja huku mjini na hawana pa kulala? Mm. Ilipofika saa kumi na mbili saa moja nikawa naenda baa. Shinda baa wanakucheza portable mpaka saa nne saa tano wakifunga baa sasa pa kulala sina. Mm. Kwa nikawa nazunguka naenda kule kima nani hapa Ubungo kwa chini kule kuna kama ule mto daraja la maji ule mm. kuna kuna mto ule kuna mto fulani unapitaga kule una maji maji ambapo kuna daraja sio kama unaenda Mwenge hapo kuna daraja katikati hapo. mm. kuna maji yalikuwa yanapitaga pitaga sana kwa nikaa naenda kuna migomba kule nikajitafutia sehemu mgomba mzuri ningie nilale mm. kulala hata usingizi sikupata kumbe nimeenda kulala kwenye mazalia mazalia ya mbu mm. mbu kanipiga sana nikatoka ah, Wakati natoka natafuta pa kulala pale Ubungo Bungo maji pale mm. jengo la TANESCO kwa juu kuna mm. kanisa mm. la ufufuo na uzima mm. pale kulikuwa na garage fulani ya mabasi ya Penation mm. kipindi hicho vi high size vya Penation vidogo viko pale mm. mimi nikaenda nikajibanza pale niende nilale kaingia kwenye ile basi ya Penation nikalala sasa usiku nakuta madogo nakuja kikika wanafungua na wenyewe mlango nikashtuka nyi vipi ah baza naomba tulale wakijua labda mimi ni mwenyeji pale mm. nikamwambia nalala leo tu kesho msilale tena. Mimi singajipa wenyeji. Kesho hamna kulala. Na ndio siku ya kwanza unalala. Siku ya kwanza nalala pale. Na wenyewe kumbe na wenyewe alikuwa amekosa pa kulala. Mm. Nikamwambia mnalala leo kesho. Nadhani kwa kumbe hapa ni salama mpaka wengine wenyewe wanajua kulala. Kumbe hili nitakuwa ni kitu langu kwenda kwa nalala mu Mm. Wale wenzangu walilala kesho yake wakapotea. Mimi nikaweka ile makazi kama nitakuwa nalala pale. Nazunguka huko nikitafuta vikazi kazi vidogo vidogo. Narudi nalala pale. Mm. Sasa bwana, siku hiyo ya tatu nimelala mm. nikaja nikamulikwa na tochi usiku, we amka, nikaamshwa. Kumbe mlinzi alikuwa mzee mzee mmoja mm. aliyekuruhusu lale ndani ya gari nani? Mm. Nikamwambia brother, mimi kiukweli sina pa kulala, kwa hiyo nimeomba nilale hapa hapa mm. Kwani mwenyeji wapi? Wa Iringa. Wa Iringa eh. Wakati nilikuwa na kalisiti kama muda mrefu sana, nilikuwa nime kale kama kumbukumbu. Mm. So nili, mbona hii sio leo? Nikamwambia ndio nalalaga huko huko blaza. Kwa hiyo sina pa kulala. Nikamwambia sikiliza. Marufuku kulala huko. Toka kanipiga mateki. Nyinyi ndio wezi mnatuibiaga vitu mvipuli vya magari. Ondoka kalala leo. Usiku saa saba. Mm. Nikatoka nikafikiria nikalala kwenye migomba mbwa ananing'ata. Mm. Sasa nilale wapi? Na pale nipazoea. Sasa kuna nyumba pale pale jirani. Mm. Nikalala kwenye kibaraza nje ya mlango kuna nyumba zilikuwa na vibaraza vya nje. Mm. Kajegesha pale nikalala usingizi wao. Nikalala siku ya kwanza. Nikaona yaani pale ni salama kwa sababu usiku nalala usiku na mimi ndio nalala pale nje. Nionekana kama mlinzi. Siku ya kwanza, siku ya pili. Ya tatu nimelala pale. Kumbe ile nyumba ile ni ya na ni kulikuwa na mgeni alikuwa amekuja. Kwa hiyo ilitakiwa amke usiku akapande basi. Asafiri. Asafiri. Sasa siku hiyo amekuja kuamka saa kumi na moja kasoro ile nafungua mlango na mimi nataka kukimbia, nikaona nishachelewa kwa sababu ile mlango ushafunguka kwa ndani mm. ya mwezi. akasema ngoja nikae. Nikakaa. alifungua mlango mgeni akatoka. Jamaa akashtuka, "Eh, hey, nani?" Basi yule mwenyeji akatoka, "Wewe dogo vipi?" akambia "Safi bro." Mbona hapo kwenye nyumba yetu wewe mwizi? akambia "Hamna. Ngoja kulala. Unalala kwenye nyumba yetu hapo?" "Wewe ni mwizi wewe." Akanishika nguo, suruali, akaninyanyua vidole, akanitoa nje huyu mwizi mwizi mwizi. Sasa yule mlinzi ukumbuke, yule nimulikaga tochi kwenye definition ni jirani pale, akaja huyu mm. nilishamfukuza kwenye basi, huyu ni mwizi huyu, baba baba baba, mwizi mwizi mwizi mwizi, mawe ngumi, mateke, Ilipigwa likaletwa tairi wanivalisha. Sasa kwenda wananivalisha tairi nalia, mwambia Mungu mimi sina hatia, yaani nakufa bila hatia, yaani yaani nalia, muomba Mungu nakufa bila hatia, lakini wakati huo nilichogundua kwamba zamani nilikuwa nashangaga wezi wakilia hawatoi machozi. Mm. Na mimi siku nilikuwa nalia story machozi. Kumbe mwili unakufa ganzi wakati unafanya nini? Unapigwa. Kwa hiyo unawaza kifo tu. Hauwazi yani maumivu mengine. Unapigwa nawaza kifo. Wakaribisha tairi. Leta petroli.